वे बनता है welcome back to new blog क्या हाल चाल है आप लोग तो बढ़िया हूँ नमस्कार मैं Vivek Bindra founder and CEO Bada business Bada business dot com नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी चलिए शुरू करते हैं बैठो बैठो बैठो चल छोटे चल मोटे कश्मीरी गेट बस लाल किला मामा ये हमारा तीसरा साथी समीर बैंचों का कजन है क्योंकि उन 90 परसेंट चीज़ों में जिनमें आप सक्सेसफुल हो गए तब आपने ऐसा क्या किया था ये कौन खिलाड़ी अबे? साल दसवीं क्लास में है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और राइट गाइस यार आप क्या करोगे आप इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार इस छोटी सी कोशिश के लिए व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग welcome back to another game play video तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे स्मार्टी ने एक बहुत ही डेंजर वाला चैलेंज दिया है तो कैसे हैं आप लोग subscribe to Manish to watch YouTube